E aí, Keka Wagner? Na Hello! <laughs> Deixa eu te falar. Ai, Alguém já perguntou aqui, a Keka é a conselheira tutelar? Eu falei, exatamente, a conselheira tutelar. Ai, tá funcionando? Essa daí. Vamos começar por aí, tá funcionando conselheira. Vamos. Tutelar? Então, a gente está numa modalidade diferenciada, né? A gente também está exercendo os teletrabalhos, é... mas a gente está atuando diretamente nos casos emergenciais. Aqui no Distrito Federal, a gente tem uma diferenciação dos outros estados, que a gente tem uma central, que é como se fosse um 90, né? A gente tem que uhum. chama Cisdeca. Então, esse, ah, essa central Cisdeca, né, que direciona é, as ligações, né, que tem, enfim, das demandas que tem, e a gente vai fazendo avaliação, de fato, do que é emergencial ou não é emergencial para a gente poder estar tá fazendo atendimento direto. Uhum. Aquilo que não requer da nossa, do nosso atendimento no, no, local, a gente faz a orientação por telefone, a gente toma as providências, né, encaminhando documentação, enfim, ofício, memorando, tudo isso a gente está fazendo ainda. Né? Uhum. A vara uhum. da infância também está funcionando né, de forma mais reduzida, tudo pelo SEI, né, que é o nosso sistema integrado aqui do GDF. Então a gente faz isso por e-mail, pelo SEI, alguns atendimentos tá, tá dando para fazer também por videoconferência, aquilo que a gente já estava fazendo acompanhamento antes, né, da pandemia. Mas é importante a gente manter esse recolhimento, porque a gente também não está tendo equipamento de trabalho, então, é, máscara, álcool em gel, acaba que a gente tem um carro, a gente tem a precarização né, do, do carro na hora do, do plantão, né, principalmente desse noturno e no final de semana, que são dois carros só que a gente tem ir para o Distrito Federal. Então, assim, não dá para nem a gente se colocar em risco, nem o, o, pessoal do CISDEC, muito menos as famílias que já estão numa situação de violação. Então, então a gente está tomando tem tudo... Tem telefone. Dessa... E as tem um telefone. que precisarem contactar o conselho vão pelo 156, por qual caminho? que é o número normal, como se fosse número de residência. Ah, tá. E aí tá. esse telefone direciona. Mas também pode fazer denúncia, né, ou pedir atendimento pelo Disque 100. Não é um problema algum. O Disque 100 continua funcionando, que ainda é nosso principal canal de, de comunicação. Então a pessoa disca, disca 100 e manda, e manda ver, e vai chegar no SISDEC e vai chegar para os conselheiros de cada região. Chega no SISDEC e chega diretamente também no e-mail dos conselhos tutelares daquela região. Eu estou colocando aqui embaixo o telefone do Cisdeca, tem esse, eu vou colocar um outro, ah, então tá aí, que é gente, é essa central. É 3234 3234 com a, é 3234 8555, é né? O telefone do Cisdeca, isso, que você colocou, além do de aí, 100. Isso, aí tem esse outro também, né? Que são telefones importantes, que essa central é muito eficaz, assim, a gente tem trabalhado muito em parceria, né? Eles têm, já tem todo também um protocolo de atendimento para saber como direcionar as chamadas, e eles fazem também todo esse, é, é, tipo, um, passa por um funil mesmo, né? Saber qual é o local, qual é a região. Aqui no DEF a gente tem 40 conselhos tutelares, né? O local que mais tem conselhos tutelares, né? Do, do Brasil aqui, enfim. A gente tem, é, de fato, essa... acho que é um, um grande uma grande luta, uma grande conquista que a gente teve de conseguir estar tanto de conselhos tutelares. A gente sabe que ainda falta muito, né? E dentro dos problemas que a gente tem, que a gente sempre fala, né? Que é a formação dos conselheiros e conselheiros tutelares, a questão né, da estrutura, mas a gente está caminhando bem. Ah, legal. Não, que bom. E você acha que tem um aumento de denúncias ou não, não dá para dizer nada em relação a isso ainda? Então, Nesse então, a gente ainda não... Isolamento. É, a gente ainda não conseguiu, assim, né, é, ter nenhum dado, né, o próprio é, Ministério de Direitos Humanos, né? Daquela pessoa lá que tá, tá à frente, não conseguindo, não passou nada pra gente, se houve um aumento ou não de, de, de denúncias. O que a gente sabe é mais ou menos o que a gente recebe, né? Então, assim, se for pelo que a gente recebe, pelo nosso telefone de plantão, que cada conselho tem o seu telefone de plantão, fica muito difícil, porque muitas pessoas não têm como ligar para celular, o nosso telefone do plantão não tem WhatsApp, né? Então, as pessoas não têm como ligar, as pessoas vão até a porta do conselho e que a porta está fechada só com bilhete, muitas pessoas não sabem ler, então a gente ainda não conseguiu ter esse panorama. Alguns casos que a gente já tá estava em atendimento continuam, e outros casos estão chegando pelas as instituições, né? Então, assim, os hospitais continuam encaminhando para a gente demanda. E tem uma situação que tem me chamado a atenção, é, que são nesse, nesses processos de divórcio, né? Que uma pessoa, ou o pai ou a mãe, não estão respeitando o isolamento, né? E ainda principalmente os pais, na verdade, nos dias de visita, os pais estão levando os filhos e filhas para parques, para mercado. Então eu já recebi algumas dessas denúncias, hum. né, das hum. mães pedindo que a gente faça aconselhamento, o que que acontece porque os pais não estão respeitando o isolamento, assim. Mas vamos aguardar aí para ver. O que a gente sabe, Fábio, é que as violências domésticas, né, isso já tem uma recomendação da ONU que foi feita semana passada, que as violências domésticas aumentaram em vários países do mundo, né? O, né, o Brasil não vai ser diferente, né? Sendo o quinto país que mais violenta mulheres, o DF sendo o quinto também, né, de estados brasileiros que mais também tem violência contra a mulher, e a gente sabe que muitas vezes a criança adolescente também é vitimada. Então a gente sabe que, com certeza, o aumento de violências domésticas, porque é um lar que deveria ser protetor, acaba sendo o lar mais despro de desproteção, porque o agressor está junto com essa criança e esse adolescente, né? Isso. Na semana retrasada, a gente teve uma reunião que você fez uma live até com a Ingrid essa semana, e eu, a gente fez, a Ingrid deve ter comentado, a gente fez uma reunião com a chefe da DEAN, a doutora Sandra, para ouvir como é que está a situação. E ela falou que inicialmente, nesse primeiro momento, houve uma diminuição das denúncias oficializadas ali, né? Não dá para dizer que diminuiu a violência, ela falou de forma alguma, porque as portas de entrada ainda estão em análise e o DF estava criando ainda alguns instrumentos online e por telefone para as mulheres denunciarem a violência doméstica. Mas ela disse que aparentemente no primeiro momento deu uma diminuída naquela demanda cotidiana, né? Aquela superlotação Sim. que às vezes a DEAN fica ali. Como é que você avalia isso, assim? Vocês conversaram um pouco sobre isso? Falamos, a gente falou muito, na verdade, a gente, tem, a gente falou bastante sobre a, é, a CPI do feminicídio, né? Enfim, que o gabinete está como relator, você que está à frente posicionando, junto né, com outros gabinetes como o da Arlete, do Leandro, mas, assim, principalmente que a gente falou muito, eu acho que é importante ressaltar isso, né, para o gabinete, trabalho do Gabinete 24, que é a questão da escuta dos movimentos, né? Então, os movimentos de mulheres trabalhando junto com a rede de atendimento, eu acho que fez toda a diferença para a gente chegar onde a gente está caminhando, né? Uhum. É, o que eu acredito, Fábio, é que assim, as pessoas têm um processo de conscientização de não saírem das casas e irem até os locais para fazer a denúncia, por causa né, da prerrogativa do isolamento. E estão corretas. E outra coisa também que eu acho que, que, que faz essa diminuição até o local da delegacia é porque, como que. Aqui é a gente sempre fala, a gente tem uma delegacia especializada que fica na Asa Sul. Não é, a Asa Sul não é o maior local de violência. A gente sabe que é Ceilândia, Planaltina, enfim. Como que essas, essas mulheres pagam passagem, que é absurdamente cara, para chegar no local de denúncia? Você tem um medo, você tem um medo né, de sair de casa, você tem o um medo do agressor, você tem o um medo da culpabilização, né? Enfim, todas aquelas ramificações, né, das revitimizações. Então, acho que isso também, nesse período de pandemia, faz com que as vítimas, né, se recolham mais, né, para ir fazer a denúncia, porque ela vai fazer a denúncia, depois ela vai retornar para casa dela nesse período de isolamento, né? Como que faz? e é uma coisa que a gente tem conversado muito enquanto movimento de mulheres. É, os trabalhos, né? A mulher quando ela sai para o trabalho, ou o agressor quando ele sai para o trabalho, é o momento ali que não está tendo contato né, com a vítima. E aí isso, isso não está mais acontecendo. Então, assim, a gente, é, enfim, acredita, enquanto movimento de mulheres, que sim, que as violências elas estão é, aumentando nesse sentido. O desemprego ele vai aumentar sim, né? Então a gente tem que ter muita atenção quanto a isso. Então, ter esses canais online, eles são super importantes, mas também a gente reforçar o Provid. Né? Em outros estados a gente chama né, de patrulha, né, da Maria da Penha, mas o Provid, que é essa central, né, essa equipe da Polícia Militar, né, que conhece já algumas casas que têm situação de violência doméstica, fazer esse patrulhamento, fazer essa ronda. Eu acredito com um trabalho de conscientização. Né? Assim, acho que quanto mais gente, trabalho de conscientização... A gente até se reuniu é também, esses dias com a Tenente Vilela, a Ingrid deve ter comentado também, uhum. a gente reuniu, que é uma das responsáveis pelo Provid, para tentar ver como é que estava a atuação. Ela disse que eles estão mantendo uma atuação regular que eles não diminuíram o atendimento, estão com algumas recomendações específicas de saúde, até porque, assim como o Conselho Tutelar, assistência social e outras áreas, a polícia e as, os órgãos de segurança também não têm equipamentos de proteção individual. Eles não têm máscara, eles não têm nenhum tipo de equipamento, é, luvas, outros equipamentos para poder utilizar e ter contato com as pessoas. Então é uma reclamação. Na verdade, eu não quero nem fazer muita política em cima dos EPIs, que eu sei que é uma dificuldade internacional de compra. Eu sei que Sim, o GDF está tentando comprar, colocou o BRB para comprar, para ver se consegue em outros países. Está tendo uma dificuldade internacional. Você imagina, o país que mais produz EPIs no mundo é a China. E a China é, o, é um dos epicentros dessa crise. Então, é, tem, uma, tem um impacto gigante isso né, no, no mundo para chegar aos EPIs. Mas isso prejudica as pessoas mais vulneráveis, porque se você não tem tá. EPI, é a polícia militar que não consegue atuar é, com alguma dignidade, é o conselho tutelar que não consegue ficar aberto, é assistência social que atende cesta básica e CAD único por telefone. Então tem uma precarização uhum. e tem um impacto. A impressão que eu tenho é que tem um impacto muito maior dessa crise, essa bomba cai no colo da periferia, da população mais pobre do DF, né? Sim, Não, a gente também tem que lembrar que é, os servidores e as servidoras, elas têm famílias, né? Então, assim, imagina você enquanto policial, enquanto conselheiro tutelar, enquanto assistente social, que você vai fazer um atendimento correndo risco, você volta para sua casa que você pode ter também alguém que é, faz parte do grupo de risco, né? Que além da sua própria vida, né, tá em risco, assim. Então, acho que tem que ter essas prevenções, né? Acaba que é isso, a gente está se virando, se virando como pode, né? Assim, comprando álcool em gel, compartilhando e partilhando. Acho que isso é muito importante, está tendo muitos grupos de solidariedade, né? Assim, de fornecimento de máscaras, de equipamento. Isso é muito importante. E aí eu acredito que nessas redes de solidariedade, a gente fazer esse trabalho de conscientização, assim, que se você escuta, se você sabe, se você tem, é, se você é suspeita de uma situação de violência doméstica, e não só contra a mulher, mas também contra crianças e adolescentes, né? Porque a gente sabe que as violências sexuais, por exemplo, contra crianças e adolescentes, é algo muito, muito invisibilizado ainda. Então, assim, a gente precisa né, fazer a denúncia é muito importante a denúncia da comunidade. Então, acho que se a gente tiver mais canais de comunicação, a gente fazer card, a gente divulgar. Uhum. Que sim, gente, violência doméstica a gente se intromete. Né? Porque assim, não dá para a gente correr o risco é, da gente trazer a situação da pandemia como um foco central. E tem que ter, mas a gente tem outras pandemias. As violências domésticas, elas são também, né, fazem parte de um grupo de pandemias, assim, a gente não pode esquecer isso. Um, Brasil, um país que é o quinto que mais mata mulher, o primeiro que mais mata é, mulheres transexuais, né? Assim, que mais faz casamentos de mulheres, de meninas, né, com homens adultos, que mais viola sexualmente direitos de crianças e adolescentes, não dá pra gente fingir que isso não acontece. E aí, nesse período, né, de recolhimento, né, isso vai acontecer com muito mais frequência, provavelmente. Não, sem dúvida. Até porque a gente percebe que se as mulheres não estão seguras nos espaços públicos, então a gente teve o caso de uma aluna minha a Pedrolina, que foi assassinada, que foi um dos feminicídios de 2019, ela foi minha aluna, ela fez o TCC com a professora Bel Clavelin sobre violência doméstica, e ela foi é, executada ali na, na Asa Sul, um negócio horroroso, muito, muito triste, e no espaço público. E já é histórico, o movimento feminista já faz a denúncia de que as mulheres não se sentem seguras no espaço público. Você imagina que as mulheres se sentiriam, na cabeça de alguém assim, leigo, sentiria segura no espaço privado, no espaço familiar, no espaço doméstico. E não é o caso também, porque é lá que reside uhum. ainda mais violência, né? Então, a situação ela é muito, ela é muito triste e muito violenta para as mulheres brasileiras. E no DF nós tivemos é, dezenas de feminicídios ano passado. Já começamos o ano com muitos feminicídios. Né? Assim, a CP de feminicídio não está aí à toa atuando, porque os feminicídios são graves e tem uma engrenagem de acontecimento deles que a CPI está tentando compreender e mais do que compreender essa engrenagem, acho que também compreender a forma como essa rede atua. Porque é essa rede que vai fazer a prevenção e vai fazer a investigação depois, que, que tem os mecanismos, os instrumentos, a, a, as instituições que vão atender, é essa rede que precisa dar conta desse processo. E ela está dando conta, né? Ela funciona. Uhum. Então, essa, essa pergunta que eu acho que a CPI, até que ponto o Estado ele tem levado é, a questão da violência contra a mulher como algo realmente prioritário nas suas ações. Eu acho que é uma, uma pergunta emergencial que a CPI está fazendo. É, os prazos da CPI estão suspensos nesse momento ainda, né? Por conta da, do Covid-19, a gente não consegue ter reuniões com normalidade, fazer diligências. Fizemos várias diligências, mas muitas delas a gente não conseguiu fazer ainda para produzir um relatório aí mais, mais denso mesmo e tentar chacoalhar um pouco, né? Essas instituições Sim. que eu acho que é o nosso papel. E espero que nesse momento a gente está trabalhando para pressionar as instituições do Estado para responder a isso nesse momento de coronavírus e de isolamento social, de políticas de isolamento social, que aí você tem essa, essa reflexão que a gente faz, que aconteceu no mundo todo, vai ter impacto aqui, né? Nós não estamos fora da curva. Se aumentou no mundo inteiro a violência é, contra a mulher. Exatamente. Aqui, aqui não tem como fugir, né? Vai aumentar a violência contra a mulher aqui. A gente já tinha um dado horroroso de violência contra a mulher aqui. Aqui vai piorar. Então, acho que é importante essa denúncia. Quando você recebe denúncia, especialmente de violação contra a criança e adolescente, enfim, qualquer tipo de maus tratos, vocês encaminham para assistência social, tem benefício social para essas pessoas, tem é, assistência social está dando conta nesse momento, como é que está esse fluxo? Sim. Então, assim, a gente tem, a gente é isso, assim, né? A gente tem um, um processo de precarização da assistência social aqui no Distrito Federal que está muito forte, né? E aí a gente teve essa notícia dessa semana, né, que abalou muito a gente. Acho que a gente tem que falar sobre isso também, que foi a decisão do governador, né, de é, nomear a esposa dele como secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social. E isso é um grande retrocesso para a gente. A gente tem muitos trabalhadores e trabalhadoras da assistência social que teriam muita competência de estar à frente da secretaria. E aí você volta a uma lógica do primeiro damismo, que é uma lógica né, da caridade, e que a gente sempre tem que reforçar que a assistência social não é caridade, é uma política pública. A gente está falando de um direito essencial e que todos nós, um momento da vida, podemos necessitar desse direito. Não é um direito universal universal, né? É uhum. simplesmente para aquelas pessoas que precisam. Nesse período de pandemia, muitas pessoas vão precisar da assistência social. E aí o governador tomar uma atitude dessa é um mega retrocesso, né? Assim, tem que ter alguém com capacidade, com expertise para estar tá ali na frente, que compreenda de fato do sistema único da assistência social. E aqui no DF, que a gente tem né, é, essa região completamente é, é, desigual e muito diferente uma região da outra, a gente também tem uma diminuição né, de serviços em algumas regionais. Aqui na regional onde eu atuo como conselheiro hotelar, a gente tem um CRES, né, que é o serviço especializado da assistência social, e um CRAS. E esse CRES, ele atende 13 regiões administrativas. Ele já tinha uma demanda né, de super... É, é, reprimida, né? Na verdade, uma demanda muito reprimida, né? Eu ia falar superlotação, mas não é nem superlotação, é reprimida porque nem chega a, a, a, esse processo de lotação mesmo na ponta. E quando a gente fala de situações de violência, é o CRES que vai atender, não é o CRAS. Né, porque já é da alta complexidade. O CRES já não dava conta de atender as nossas demandas, porque você não tem servidores, você tem uma estrutura precarizada e tem muita demanda. Num período desse, a gente também não está conseguindo. A gente tem muita parceria né, com as políticas públicas, o Conselho Telar, ele eu, eu, brinco, eu falo que ele é o epicentro né, da rede de garantias de direitos de crianças e adolescentes, e ele né, que é o responsável por estar tá acionando as políticas públicas. Isso já era muito precarizado. Nesse período agora, que todo mundo vai recorrer às políticas públicas da assistência social, porque precisam desse, as políticas as políticas sociais, porque precisam desse serviço, e isso vai cada vez mais tomando as demandas maiores, e você não dá evasão para isso, né? Então, a gente tem um sistema, que eu é sei que a gente falou, e a gente faz né, os documentos que chamam requisições, né, que uhum. é a uhum. mesma prerrogativa que o juizado tem, né? Uhum. Então, a gente faz essas requisições para o serviço, assim, mas a gente não tem um retorno imediato. Né, assim. E aí, é, não necessariamente o conselho tutelar, a gente tem que fazer o cadastro pelo 156, né? Que quando você tem que fazer o cadastro para o CAD único, para o Bolsa Família. Quando é uma situação dessa, né? Já que a gente fala que a luz vermelha já está acesa, a gente já pode mandar direta requisição e já solicitar isso diretamente com a política pública. Mas a gente não está tendo um retorno imediato, porque assim, muitos servidores, Fábio, também são grupo de risco. Eu é. sou grupo de risco. Eu não estou fazendo o, o, trabalho de plantonista, porque eu tô, sou asmática e tenho hipertensão. Então, eu estou só no teletrabalho, estou como coordenadora agora do Conselho Tutelar, então estou resolvendo todas as demandas administrativas, mas de casa. E outros servidores da assistência também são grupos de risco ou tem pessoas na sua casa que são grupo de risco, né? Então, assim, eu acho que a precarização vai ficando muito maior. Eu acredito muito que tinha que ter uma, uma também uma situação agora de emergência, né, para a política de assistência social, né? Assim, de que forma que a gente pode dar evasão para essas demandas, né? Assim, a gente tem muitas pessoas qualificadas para estarem assumindo os postos hoje de trabalho, né? A gente tem que fazer mais, que nem estão fazendo esses hospitais, eu acho que a gente poderia fazer esses centros também de atendimento hoje para a política de assistência social, principalmente com essa saída agora do renda básica. Né, uhum. assim, então, acho que isso é fundamental. A gente tem que pensar e como a gente vai colocar isso em prática essa operação, né? Você comentou um pouco sobre assistência. Eu acho que depois eu vou conversar aqui a pouquinho com a Natália Elisa também, que está é presidente hoje, você conhece ela, é assistente social, é, da assistência social há muito tempo, e ela está presidenta do Conselho de Assistência Social aqui do DF. E a gente sabe que tem uma precarização que ela é histórica, mas nesse um ano e três meses de governo, nada andou na política de assistência social. Então, assim, é, nada andou na política de assistência social. Os benefícios não saem, a gente pegou uma lista de benefícios, a Natália deve comentar daqui a pouco, desde novembro do ano passado, que não saíam. Cesta básica não sai, né? Aí o governador uhum. trocou pela segunda vez, pela terceira vez o secretário, entrou o Zé Humberto, que era o secretário de governo, tentando agilizar ali as coisas, é alguém que tem um perfil mais dinâmico, né? A gente sabe do esforço técnico de todos os servidores de carreira que atuam nos cargos em, em comissão, de chefia, gestão, mas há uma, uma, uma questão estrutural ali, que é a falta de servidores públicos também. Você imagina agora, com, com todo mundo afastado, como é que você faz? E eu queria dizer assim, eu, eu me pronunciei muito sobre a questão da nomeação da doutora Maiara, que é advogada, né, para Secretaria de Desenvolvimento Social, não por algo pessoal. De fato, eu sou Sim. deputado que está na oposição ao governo ibanês, não conheço a doutora Maiara, não posso dizer se ela é competente, se ela não é. Mas a nossa crítica é uma crítica de concepção, não é a pessoa. Não, Maiara. exatamente. É uma crítica exatamente. de concepção, porque historicamente a política de assistência aos governadores, presidentes, prefeitos, colocavam as suas esposas, companheiras, para tocar como se fosse algo que não fosse profissionalizado, que não tivesse diretrizes, que não fosse, como você já disse aqui, uma política pública, que não tivesse alguma institucionalidade. Então as mulheres, eh, as companheiras dos prefeitos, governadores, presidentes, tocavam como se fosse caridade, projetos sociais, ajudar as pessoas. A primeira-dama, se ela quer se colocar nesse papel como colaboradora do governador, ela pode fazer projetos sociais. Ela pode doar, ela pega claro, um salário, ela pode articular demandas e projetos sociais. De fato, ela tem um lugar de privilégio porque circula nos espaços de poder, como outras pessoas às vezes não circulam, então ela pode articular demandas, responder às demandas das pessoas. Mas o que ela não pode fazer é ocupar uma secretaria de Estado que é algo que tem que ser profissionalizado, né? Então, Exatamente. e que é uma conquista histórica nossa romper com essa lógica, com essa lógica de caritativa, de boas Total. práticas sociais, para que vire uma política pública que reconheça as pessoas como cidadãos, cidadãs, sujeitos de direitos, né, da sua história, da sua vida. Então, acho que esse é o grande, esse é o grande problema dessa nomeação para mim, né, porque eu acho que tira esse caráter de profissionalização. A Perla tá até dizendo aqui que a Márcia Hollenberg era super competente. Eu ia falar dela agora. <laughs> Uma grande profissional. Tem, né, de prevenção e promoção de direitos de crianças e adolescentes em suspeita ou vítimas de violência sexual, que é o Centro Integrado 18 de Maio, que a Perla que está aí à frente hoje da Comissão de Direitos Humanos também, então estava subsecretária, né, assim, se empenhou muito né, para gente, a gente inaugurar, para a gente construir, para executar, inclusive, né, um serviço lá dentro. A massa se não fosse a massa, provavelmente a gente teria demorado mais muito tempo para conseguir implementar o Centro 18 de Maio. Então, assim, a crítica é exatamente essa, né, uma, uma crítica de fato né, de, de percepção, de concepção, de que, olha, não tem como uma pessoa né, assumir um, uma pasta dessa entende? Assim, sendo companheira, esposa né, de um governador e sem ter, de fato, a expertise da assistência social. Pode ser que ela faça uma ótima gestão? Pode ser que sim, mas nesse momento de pandemia a gente não pode arriscar. A gente não pode arriscar uma política tão precarizada. E para nós que trabalhamos em órgãos de proteção, né, uma das principais políticas que a gente precisa e fortalecidas é a política de assistência social. A gente sabe que muitas mulheres, por exemplo, não saem da sua condição de, de violência por causa de uma situação de renda. Isso é um fato, né? Assim, a gente precisa falar sobre isso. Porque quando a gente traz esses termos, machismo, misoginia... É, falta de autonomia é econômica mesmo, né? Falta de autonomia econômica. Eu tive agora nos Estados Unidos para fazer né, aquele intercâmbio que eu te falei, é, para conhecer algumas instituições né, de enfrentamento às violências domésticas. É, foi interrompido, né? Voltei antes do, do prazo todo por causa da pandemia, mas na capital, assim, foram quase, foram 17 mais ou menos é, organizações que eu conheci, e todas elas têm como, assim, transversal uma política de renda. Não tem uma agência que a gente conversou lá, entendeu? Que não fale que para uma família sair de uma situação de violência doméstica tem que pensar a autonomia financeira. Todos eles pensam nisso. Então, assim, eles pensam no fortalecimento dos abrigos, dos acolhimentos, sabe? Quando eles vão atender uma mulher vítima de violência, pensa na criança adolescente. Quando vai atender a criança adolescente, pensa também na genitora, na mãe. É tudo muito articulado, sabe? Então, assim, eu, eu vi isso como mais avanço do que a gente tem hoje aqui no DF. Então, assim, é, enquanto conselheiro tutelar e assistente social também, eu vejo que se a gente não fortalecer, eu acho que aqui no DF hoje, colocar como pontos de pauta, o que está acontecendo na assistência social, a gente vai enfrentar uma crise muito pior do que a gente está prevendo, sabe, Fábio? Acho que a gente consegue uhum. prever mais ou menos que isso é o um aprofundamento de uma crise que a gente estava vivendo, né? É, a pandemia ela traz outras situações, né, que apresentam mais para a sociedade, né, a falência do Sistema Único de, de Saúde, agora do Sistema Único da Assistência Social, o governador, de fato, ele tomou medidas muito eficazes, né? A gente reconhece isso, mas de repente ele dá um retrocesso que isso vai impactar diretamente quem trabalha com vítimas de violência. Sem dúvidas, e sem dúvida a gente tem que reforçar isso. Não, e ele, e ele retrocede no momento que ele vai lá no Planalto, né? Influenciado por algum, alguma razão que né? nós não entendemos, né? <laughs> né? Nós não é entendemos. isso, assim, não dá pra nada, nada. Tem uma coisa que eu, que eu não tô mais acreditando na minha vida é em coincidências, entendeu? É, então, não assim, tem coincidência, é, Não tem coincidência não sabe? E, e, e, bem quando sai renda básica, né? É, então, assim, gente, é é muito estranho, entende? Assim, tudo isso está acontecendo e, e, a gente tem que chamar atenção, porque para todo mundo que está assistindo é, aqui é a, nossa live e que, enfim, tem, tem trabalhos que não sejam concursados, não sejam servidores públicos, todo mundo hoje corre risco sim do desemprego. Só que assim, não adianta a gente pensar, ah, então o isolamento tem que acabar. Porque se você não tiver vida, você não vai ter emprego. Entende? Assim, é isso. E a gente tem que parar de falar de sobrevivência e a gente tem que falar de empregos dignos, de fato. Então, assim, é. todo mundo hoje corre o risco de precisar da assistência social. E ninguém se acha nessa condição. Né? Assim, é que eu falo, ano passado, ano retrasado, em 2017, 2016, 2017, eu atendia muitas famílias ali da Asa Norte, que moravam em kitnets, que, vamos supor assim, que tinha uma renda de dois, dois a três salários mínimos. Ano passado, Fábio, a quantidade de pessoas que eu atendi que não tinha nem mais como pagar as kitnets, porque perderam os empregos. O desemprego ele tem aumentado do ano passado. Vai aumentar nessa escala agora. Então todo mundo precisa da política de assistência. Ao invés da gente cair no discurso do Bolsonaro e de quem está indo contra o isolamento, a gente tem que reivindicar para o governador uma política fortalecida. Porque o conselho tutelar ele não funciona sozinho. A gente precisa das políticas públicas. Entendeu? Não tem como, porque a gente atende ali aquela violência, né, aquela demanda, aquela situação, e a gente vai encaminhar para que a política pública ou faça a prevenção, a promoção ou a proteção. E a gente vai fazer o quê? Fazer a fiscalização. Entende? Assim, o Conselho Tutelar não é a política pública direta ali que vai fornecer, enfim, todos os serviços necessários. A gente vai estar trabalhando Nossa, em parceria. Exatamente. Valeu, obrigadão, amiga. Se cuida, viu? Um beijão pra você. Não esquece, segunda-feira é meu aniversário, hein? Ah, tá bom. Então vai ter parabéns. Não vou esquecer, não. Vamos dar um parabéns, um parabéns, uma festa, uma festa live. <laughs> Uma festa você. online. <laughs> uma festa online. Um beijo, se cuida. Beijo, viu? tchau. Até mais, tchau. É. Pessoal, eu já vou chamar aqui a Nath Elisa, que está preparada para entrar aqui a qualquer momento. Para ela entrar, e a gente vai comentando um pouco os temas que vocês estão colocando aqui, que a gente, como divulgou nos grupos, Nena, saudades, viu? Oi, Nath! Oiê! E aí, tudo certo? Ah, indo, né? Não dá pra dizer que tá tudo... tem um fundo assim, ó, <laughs> de livros, <laughs> é outra vibe. Ah, eu tô até né? com medo dos livros que tá estão aparecendo ali, que tem uns que é do marido, tá? <laughs> é, não são seus, não. Não, tá aparecendo nenhum, dá pra ver o que, que é, não. E aí, tudo bem contigo? Tudo bem, trabalhando. Hoje trabalhei lá no Centro Pop. Foi, o Centro Pop tá Difícil, de portas abertas. O Centro Pop está de portas abertas todos os dias agora, desde que começou essa situação dessa pandemia, que a gente alterou o horário de funcionamento. Antes o Centro Pop funcionava de segunda a sexta, agora está funcionando todos os dias, de domingo a domingo. A gente alterou o horário né, de funcionamento. A gente está abrindo sete horas da manhã é, e fechando às duas, porque teve uma alteração no serviço, né? Diante dessa impossibilidade de contato e tudo mais, o trabalho que a gente fazia, né, do acompanhamento socioassistencial, isso a gente teve que dar uma pausada no momento e garantir o básico para as pessoas, que é alimentação, higiene. Então, as pessoas estão entrando para tomar banho, para fazer suas higienes diárias. A gente está controlando essa entrada para não dar aglomeração lá dentro. Então, entre, se eu não me engano, seis homens e quatro mulheres por vez. Uhum. E aí a gente serve um café da manhã, depois almoço, a gente dialoga com eles, sempre tem alguém lá embaixo. Muita gente vai almoçar lá e tomar café? Muita gente. A gente tem servido em torno de 260 refeições diárias, é, sendo que o serviço de abordagem social também tá está entregando marmita em vários outros pontos do DF. O serviço de abordagem está entregando diariamente duas mil marmitas, né? E ainda aparece muita gente no centro pop. O banho, por exemplo, é, hoje eu acho que deu 90. Até a última vez que eu perguntei, tinha 92 pessoas para o banho. Isso porque Nossa. começou já o alojamento provisório lá, lá no autódromo. No, no, autódromo. E como é que tá essa estrutura lá? Eu sei que eles montaram uma série de, de uns containers para dormitório, montaram uma estrutura para poder servir alimentação também, né? Isso. Lá, assim, não chega a ser um serviço de acolhimento, como fala toda, como tem toda a orientação do SUAS, né, da assistência social. É um alojamento provisório mesmo. Isso não quer dizer que ele está totalmente precarizado, não é isso. É porque não é aquele serviço de acolhimento institucional. Isso, de fato, não é. Então, assim, são dormitórios para quatro pessoas por container. Então, lá é toda a estrutura em container. Então, banheiro é em container. É, então, eles têm espaço para higiene, para dormir, para guarda de pertence deles. Todas as refeições são servidas lá mesmo. É, eles têm espaço para lavar roupas, inclusive é máquina para lavar roupa, <laughs> porque no centro pop também eles, eles têm um espaço para lavagem de roupa, mas é na mãozona, é no tanque. Assim. É no tanque, né? Aí <laughs> ah, lá é. tem máquina. Lá tem máquina para lavar roupa, porque também é uma. É, é, um, é um serviço para ser rápido, para ser ágil, assim, sabe? Então, assim, tem uma outra estrutura, tentar tá com uma E é quantas organização... pessoas você falou aí? Lá para o alojamento provisório está previsto para 200 pessoas. Eu acredito que a capacidade ainda não chegou em 200 pessoas. É, os primeiros encaminhamentos foram feitos anteontem. Então, acho que na quarta-feira foram encaminhadas 50, Hoje, lá do Centro Pop, a gente encaminhou, se eu não me engano, 15 pessoas hoje para ir para lá, para esse alojamento, porque a gente tem tomado muito cuidado para isso também não virar uma política higienista, né? Uhum. Não é uhum. também um. Tirar o povo da rua para poder prender o povo no lugar, né? Exatamente. É um espaço realmente para quem quer ir ficar naquele espaço. Então, a gente tem é, trabalhado muito em cima disso, assim. Então, não adianta também, assim, eu sei que a sociedade está todo mundo muito desesperado com a situação das pessoas em situação de rua, assim. Eu vejo isso por um lado bom, mas a gente também tem que tomar um cuidado com isso. É bom que as pessoas em situação de rua não é, deixaram de ser invisíveis, né? Todo mundo passou a perceber que tem gente na rua, né? Isso é importante. Mas, por outro lado, também tem uma visão muito higienista, muito medrosa, assim, de... Enfim, de medo deles serem vetores, né? Desse... Uma visão mais nesse sentido do que protetiva, né? Então, a gente precisa tomar... Tem que ter sempre muito cuidado com isso. Mas a estrutura, ela já está montada, já foi contratada uma organização da sociedade civil, porque como você estava conversando <laughs> agora com a Queca, vocês sabem muito bem da situação da secretaria, a gente não tem condições de colocar servidores lá, a gente não tem servidores. Não a tem, gente até né? teve. Não tem servidores, assim, tá uma situação complicada, e como a Keca mesmo já colocou, é, tem, essa, tem toda essa questão, o servidor que é grupo de risco precisa se afastar, enfim, então acaba que já está minguado nas unidades para o atendimento mínimo que a gente está prestando agora. Então, foi contratada uma entidade para fazer a gestão daquele espaço lá e dessa, dessa ação, né? Que eu não posso nem chamar de serviço, porque é realmente uma ação emergencial. provisória, é uma emergencial. É uma medida que eu considero importante. Eu acho importante que as pessoas em situação de rua, nesse contexto, tenham um espaço para estar acolhidas. Eu acho isso muito importante. Eu acho que, na verdade, tinha que ter um avanço, que era do serviço de acolhimento sendo prestado para eles, né? Uhum. Mas, considerando toda é, o contexto, né, que não dá para esperar um dia é muita coisa diante dessa pandemia, é um avanço a gente ter esse alojamento lá para as pessoas que querem se resguardar, né, de não estar tá tão exposta no risco da rua. E tem profissionais como nós, do serviço social, da psicologia, também atendendo lá? Tem, tem profissionais de serviço social, da, da psicologia, tem educadores é, trabalhando lá nesse, nesse, serviço. Inclusive, assim, tem até uma rede é, grande do governo indo lá. Hoje mesmo a Polícia Civil estava lá fazendo documentação das pessoas que, que não têm documento, o que está sendo um desafio nesse momento, porque as pessoas estão precisando de documento, por exemplo, para acessar o auxílio emergencial. Né? Então, hoje mesmo eu atendi, atendi do jeito que dá para atender. Como é que <laughs> é esse atendimento? Cara, tá tipo assim, improvisadíssimo. A gente tá indo pra porta do centro pop. É horrível, assim, na boa, é muito, muito ruim. Mas é o que a gente pode fazer agora. Não, não tem EPI, vai... né, também, né? Não tem EPI. A gente tem lá no centro pop, porque a gente recebeu de doação. Então, muita gente doou pra gente álcool em gel. E porque o sindicato, o Sindisasc, é, providenciou pra gente máscaras e luvas. Ah, então a tá gente ainda consegue usar máscaras e luvas que o Sindisas que ofereceu pra gente. Então a gente vai até o portão e aí a gente chama de um por um para conversar quando a pessoa tá porque eles precisam de uma orientação, eles precisam de uma resposta. Então, tinha muita gente que estava aguardando benefício e que foram liberados os benefícios. Então, a gente precisa é, orientá-los minimamente. E com relação ao auxílio emergencial, eles estão muito, eles têm muitas dúvidas, né? São pessoas que não estão em casa, que ouvem de tudo na rua, então eles precisam receber essa orientação. Então, hoje, por exemplo, era um caso de uma pessoa que estava com problema com CPF na Receita Federal, aí tinha que ir num posto da Receita, e aí o problema não era no CPF, era no título de eleitor, e o cartório eleitoral fechado. Enfim, e aí isso todo mundo está parado. Uhum. <laughs> Você viu que ontem o governo federal anunciou que todas as irregularidades de CPF por conta da justiça eleitoral vão ser sanadas automaticamente agora, né? Exatamente, é isso que a gente está esperando para poder dar conta dessa... E vocês estão orientando não... também a renda básica? A gente está orientando para a renda básica. Você podia dar um, um resuminho de orientação aqui também? <laughs> Então, a renda básica, o que, que, o que eu acho que a principal informação que a gente precisa entender é quem está no cadastro único, está no cadastro único. Não precisa fazer nada, só precisa esperar. Né? As, os pagamentos vão ser a partir do dia 16, então é só aguardar. E estar no cadastro único é, é mais do que estar ou não recebendo Bolsa Família. Então, a pessoa fez o cadastro único até o dia 20 de março desse ano ela não recebe Bolsa Família, tá tudo ok. O Bolsa Família dela tá suspenso, vai receber. Tá bloqueado, cancelado, não, não importa a situação do Bolsa Família, tá? Se ela está no cadastro único e o cadastro está válido, tá tudo ok. Então, assim, só isso já, já aqui no DF a gente já tem aí um número muito grande de pessoas que já não precisam baixar aplicativo, ficar preocupado, é, porque esse pagamento vai ser feito ou no cartão do Bolsa Família, ou no cartão Cidadão, ou com saque na lotérica com o próprio CPF. Então, assim, não está tão difícil acessar esse benefício. A questão é aqueles que não estão no cadastro único. Então, aquelas pessoas que não estão no cadastro único, também a gente tem um déficit muito grande no DEF, a gente tem muita gente no DEF que está no cadastro, mas a gente tem muita gente no DEF que não está no cadastro. É, então, como quem está no cadastro não precisa fazer nada. Só nada. o dinheiro vai cair na conta. É só e eles já estão nesse grupo que começou a receber é, ontem, os 2 milhões e meio de brasileiros que tiveram os primeiros depósitos da renda básica ontem ou não? Então, a gente... o o que está escrito lá é que ele começar o pagamento do dia 8 ao dia 16. A gente não tem notícia desse pagamento ter sido feito ontem. É, porque ontem, tá? segundo a, o Ministério da Cidadania, né, que agora chama, uhum. 2 milhões e meio de pessoas já receberam 600 reais de renda básica. Quem é junto com o Bolsa Família, recebe junto com o seu calendário do Bolsa Família. Tá? Então tem que ser na data que é do Bolsa. Uhum. Então não precisa fazer nada, é só esperar. Quem está no cadastro único não tem nenhuma conta bancária, não tem cartão cidadão, não tem cartão do Bolsa Família, vai conseguir sacar a partir do dia 16, que aí essas pessoas só a partir do dia 16, nas agências lotéricas. Vai ser criada uma conta poupança eletrônica para fazer esse pagamento. Ah, então a pessoa tá. vai lá com a identidade na mão e saca e na lotérica. E CPF Sim. saca na lotérica. Né? Então, assim, e como é que está o atendimento do CRAS, Nath? Então, é, os atendimentos dos CRAS e dos CRES, as unidades de acolhimento estão funcionando com o público que já está acolhido e estão tentando manter aquele público acolhido dentro das medidas de, de segurança de saúde, conforme as orientações. Os CRAS e os CREAS, eles estão fechados, não está tendo atendimento ao público de imediato, eles estão fazendo atendimento via contato telefônico. Então, as famílias ligam para essas unidades para, basicamente, elas têm ligado para solicitar itens básicos de sobrevivência, cesta de alimentos, é, auxílios, benefícios eventuais é, e solicitação de acolhimento. Algumas unidades estão tá fazendo a solicitação de acolhimento presencial. E o auxílio por morte também, que está sendo feito presencialmente, porque é uma demanda, por enquanto, mais baixa. É, então, assim, esse atendimento está sendo feito por telefone. O que a secretaria apresentou para a gente do conselho, na última, na sexta-feira passada, nós tivemos uma reunião do conselho pleno e foi apresentado para a gente um número de, é, uma média diária de solicitação de 1.200 cestas de alimento nessa, nesse contato telefônico. No conselho, a gente discutiu isso bastante e a gente avalia o seguinte: isso é um é, é, é, um absurdo. Por quê? O GDF já sabe quem são as famílias que estão em situação de pobreza aqui no DF. A crise econômica decorrente dessa pandemia, ela já está posta. A necessidade alimentar, ela é da condição humana, então ela já existe. Não existe por quê uma pessoa precisar ainda fazer uma ligação que está super difícil, conseguir completar essa ligação, óbvio, porque imagina uma Ceilan, um sol nascente inteiro ligando no CRAS do PSU com três servidores lá para atender telefone. É inviável para solicitar uma cesta de alimento. Então, lá no conselho a gente está defendendo o seguinte, concessão imediata de cesta de alimentos para todas as famílias, pelo menos, a gente nem foi tão ousado, eu queria ter sido mais ousado ainda, pelo menos uhum. para 52 mil famílias do DF sem miséria. São famílias que o GDF já sabe quem são, se tem crianças se tem menino, qual a casa, já está todos os dados dela no cadastro único, que é uma das fontes mais confiáveis que existe hoje. É, é, o cadastro, é único, é cadastro. Ele, ele, tem uma segurança maior do que, o, do que o imposto de renda da Receita Federal, né? Porque pobre pode ser fiscalizada, né? É, é então, já sabe quem são essas pessoas. A crise econômica já está posta. A necessidade de alimento já, já, já existe. Então, o GDF garantir essas cestas para essas 53 mil famílias seria uma medida necessária, preventiva, já aliviaria ali uma boa parte dessa parcela. Eu acho que, na verdade, tinha que conceder essa cesta para as 70 mil famílias do Bolsa Família. Né? Mas vamos trabalhar com com a complementação do DF sem miséria, né? Eu acho que tinha que ser mais ousado ainda. Então, se essas famílias, durante três meses, recebessem essas cestas de alimentos, já seria um alívio para que esses CRAS, esses CREAS, no, nos contatos telefônicos de, deles, fossem trabalhar outras demandas, como é, uma demanda de, sei lá, de, de segurança de renda, né? Porque tem que ter o alimento, mas tem que ter o gás para cozinhar, tem que continuar pagando o aluguel de onde ele vive. Então, a gente tem o auxílio desabrigo temporário, que como é que as pessoas vão atender? Se está o tempo uhum. todo atendendo pedido de cesta. Né? Então, não está avaliando a condição de moradia, de permanência daquela família naquela moradia, que por mais que muita gente ache que isso é uma coisa da habitação, tem uma parcela que é da habitação, sim, mas tem uma parcela que ela é, sim, assistencial. Tem um grupo... E vocês... Ah, você, a, gente, última vez que a gente conversou, assim, a gente fez até uma reunião, você me falou que tinham muitos benefícios desde novembro atrasados né, que uhum. a assistência social não tinha pagado. Está pagando? Começou a acelerar esse pagamento? Começou a acelerar esse pagamento, então foi, foi muita pressão, assim, eu agradeço muito o gabinete, eu acho que eu coloquei todo mundo do seu gabinete doido <laughs> com isso, porque a Fernanda não me aguentava mais. O gabinete da deputada Arlete também colaborou bastante, as entidades nos apoiaram muito na pressão. E foi liberado, é, iniciou a liberação desses benefícios, assim, que foi uma medida também muito importante, porque imagina nessa situação o GDF para de pagar o benefício que é destinado para o aluguel dessas pessoas, essas pessoas vão para a rua. Então, seria uma crise tá crise mais muito rápido maior. o pagamento do benefício? Na se é verdade... Entra, se ela chega agora é, a gente tinha feito uma recomendação nesse sentido, que inclusive foi reforçado pelo Ministério Público. Tem oito promotores do Ministério Público que eles estão acompanhando para e passo a situação da assistência social, e aí nós do Conselho, a gente está sempre em diálogo com eles também. É, que a gente tinha recomendado que o pagamento saísse em 20 dias. Isso não está acontecendo. Isso ainda não está acontecendo. Então, assim, a gente está é, 9 de abril hoje, não sei mais nem que dia é que a gente ainda não tem os é pagamentos do benefício. 10 de abril. A gente ainda não tem o pagamento dos benefícios de março. Né? Então, assim, isso ainda não virou uma crise maior porque as pessoas acabaram de receber os pagamentos atrasados, entende? Uhum. Elas acabaram de receber referente a dezembro, janeiro e fevereiro. Então, assim, por enquanto, é, teve um alívio nessa situação, mas a secretaria não pode voltar a atrasar, assim, precisa que esse pagamento seja feito no tempo imediato para manter essas pessoas em bem-estar nas suas casas. E essa semana eu conversei com esse ex-secretário, inclusive é, recebi, a gente recebeu na Câmara vários contatos de até empresários da cidade, do setor de alimentação, que estavam dispostos a doar a cesta básica. Não é a cesta uhum. básica do padrão das sedes, uhum. do padrão nutricional, etc. Mas ali já são 400, 500, mil cestas básicas que chegam para sedes poder fazer a distribuição uhum. dentro dos critérios. Estamos num momento emergencial e a cesta básica ajuda bastante. Então a gente Com articulou certeza. isso. De outra forma, a gente também articulou eu, deputado Arlete, deputado Reginaldo Veras e outros parlamentares, colocamos dinheiro na rubrica lá da compra de cestas básicas, de alimentos daí das, das sedes. Então, o secretário disse que eles já estavam, o ex-secretário disse que eles já estavam numa compra emergencial também, né? Tá. Eu não sei se estão comprando, se já estão distribuindo. Ele falou que está bem acelerado o processo de distribuição já das cestas de alimentos do DF, que eles querem alcançar um público maior. E ontem o governo enviou para a Câmara Legislativa um projeto de complementação de renda básica do DF. Chama uma renda mínima do DF, se eu não me engano. A gente não estudou ele detalhadamente. Eu sei que o valor é de 408, né? Uhum. 408 reais. E para atingir um grupo que, segundo o governo, é, complementa para algum grupo e atinge um outro grupo que não consegue acessar do governo federal, segundo o governo. A gente não analisou o projeto, mas ele vai ser votado na terça-feira, agora na Câmara Legislativa. Isso é fundamental. Isso é fundamental. De fato, já foi, é, foi publicado, acho que essa semana, na terça-feira ou quarta-feira, é, um aviso de compra, eu não entendo exatamente do termo licitatório, para compra de 53 mil cestas básicas. assim. Na avaliação nossa do conselho, isso seria um mês, tá? Seria um mês de, de cesta básica. Mas, enfim, já tem esse processo. O que a gente tem é, criticado é a forma de concessão dessa cesta básica, né? Que é isso que a gente está tentando provocar o governo, que ela seja automática, que ela chegue direto na casa das pessoas, que não seja por esse teleatendimento que está. Só tá para quem pede. É, deixa o teleatendimento para as pessoas que estão fora do cadastro, para quem não é público dos benefícios, né? Para as pessoas que, enfim, que estavam numa condição, a gente está assistindo muito profissionais liberais, autônomos, que hoje estão numa. que nunca foram público da assistência social e que hoje precisa desse contato. Então, que esse teleatendimento ficasse mais para essas pessoas e também para as orientações do que antes vinha sendo o serviço. Então, vocês estavam dialogando agora sobre a questão do aumento da violência, né? Uhum. Então, isso está isso, isso tá colocado. A assistência social também precisa ainda orientar e prestar algum suporte, nem que seja orientativo para essas famílias diante dessa situação. A gente sabe né, que a família não é sempre essa representação idílica do cuidado e do amor. Existem não. também muitas violências dentro da família. Então, só que isso não está acontecendo porque o que está rolando ali é o básico do básico do básico. E a renda mínima, Fábio, ela é muito fundamental. Eu não conheço o projeto que foi enviado, eu só li a notícia que saiu no Correio Brasiliense. É, no Conselho, a gente teve uma outra recomendação, que foi o pagamento de um benefício que também é no valor de R$ reais, que é o auxílio para situações de calamidade social ele já é garantido por lei, já tem uma lei que prevê ele aqui do DF, é, uma lei distrital, já tem decreto, já tem portaria, já tem toda a regulamentação. E já tem o estado de calamidade social. Então a gente está brigando também para o pagamento imediato desse benefício. Pelo menos de imediato automático para essas famílias do DF sem miséria. A gente fez uma matemática e daria mais ou menos 21 milhões de reais assim, por mês, uhum. né? Para pagar para 53 mil famílias. É, mas a proposta de uma renda mínima é um pouquinho mais interessante que isso, porque aí a gente garante uma renda mínima e garante também o benefício da situação de calamidade, que ele também é garantido por lei, a gente não pode esquecer Abrir que ele existe. Mão. Não dá para optar por um ou por outro, né? não, a gente dois. não pode abrir mão dele, a gente tem que continuar exigindo que o governo também implemente ele, ele já existe. Então, seria muito bom ter essas duas complementações para a gente poder dar uma segurança de renda para as famílias aqui do DF, né? Uhum. Não, sem dúvida. oh, muito obrigado de, demais, viu, Nath? Se cuida, viu? Eu que Se cuida nesse você também, seu semi-isolamento de trabalho. Vamos em frente. <laughs> Pode deixar, viver, eu só saio para o Centro Pop e volto para casa. Só isso, Centro Pop. <laughs> É, só isso, né? Não, legal, se cuida, viu? Ó, para quem não sabe, gente, a Nath né? Apesar de eu ser muito mais novinho que ela, olha aqui minha pele, <laughs> a Nath é da minha turma de serviço social. A gente não formou junto, mas entrou junto, né? Foi, entrou foi, junto, é estudamos juntos uma turma aí que a galera foi. tá toda ou no software educativo, na assistência social, todo mundo, todo mundo no front aí. Valeu, viu, é. pela live. Brigadão, se cuida, tá bom? Eu que agradeço também. Até mais. Galera, eu vou dar aqui as últimas informações antes da gente encerrar a gente acabou se estendendo bastante. Agradecer muito a Queca Bagno, que é conselheira tutelar aqui da Zanorte, uma ativista feminista em defesa dos direitos da criança e do adolescente também. Agradecer a Natália Elisa, que é assistente social e é presidente do Conselho da Assistência Social aqui do Distrito Federal, a dar essas informações para gente. A Tessa passou por aqui, não sei se está ainda, Tessa. Segunda-feira vai estar tá com a gente para falar sobre saúde mental aqui na, na live também no Instagram agradecer Cleide, Fernanda, todo mundo que passou aqui, todo mundo dos familiares do sistema prisional.